assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idiin salaamo walaalayaga qaaliga meel kastoo adduunkaad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxiinood kusoo dhawaada janalkeena farxii kuukiin ay asxaabaysa tihiin fiicantihiin maasha allahna waa idiin fiicana waxaa rajeynaa idinkan inaa caafimaad qabtiin ilaah idiin siyaadiyo intii caafimaad qabta ilaah u siyaadiyo xanuunsan ilaaha caafiyo aamiin yaa rabbilcaalamiin asxaab maanta farxiin maxay idiin wadaa hadduu ilaaha idmo waxaan samaysanaynaa muufo insha allah muufo yaroo gaduudan aan samaysanaynaa gabar abaa iga soo codsatay oo beejka ku xiran maasha allah inta waxaan ku haystaa saddex bakeeri oo bur ah eh. keligaana kusoo cabire ujeediina umadaynaa inta waxaan ku haystaa caana booro caanaha gasaca oo budud eh inta waxaan ku haystaa sokor yar haafra ugu darsan rabaa hadduu ilaahay idmo intan waxaan ku haystaa laba xabo ukun ah intana waxaan ku haystaa laba xabo kun ayaa ujeediin maasha allah waxaan kaloo haystaa leebato leebato ama bixiso saa u taqaano ama qamiiriso ama yeesti saa u taqaano cusbo yaraan ku dari rabaa insha allah intaan waaye intaanay ka kooban tahay biyihii hadda waxaan sameynayaa inta bududaan isku horumarsiinaa insha allah waxaan kusoo darayaa caanihii waxaan kaloo kusoo darayaa sokor sokora kusoo dara ujeediin sokorta haafaa ka reebe eh. waxaan kusoo darayaa cusbo qiyaastaada ku darso inta qiyaastaada waa taqaanaa somaha wixii qiyaastaada ku darso waxaan rajeynaa inaad si fiican igu jeediin asxaabteyda kale kusoo darayaa leebatadii leebatada maka badinaayo bikaas cajiinan ku dar rabaa hal xabo cajiinkeeda ma tusin kaale ahaadaa hal xabo cajiinan ku dar rabaa waa kana cajiinka hal xabo cajiinan ku darsanayaa kama badinaaye mafaanteen cajiinka saa qamir eh, leebatadana waa arkaysan qaandahalkeeda waa xiriis waa weliba saa-id u yar waaye hadda waxaan kusoo daraa ukunta ukunta kusoo daraaya raali ahaada qabqabta haday idin dhigto idinka raali gelinaya walaalahayga muufadan ma aragteen kasheekeys male kasheekeys male macaankeeda idin dhex islama gaaraayo hadda waan qasaa wax saliida kuma daraayo haddaa jecesha waa ku darsan kartaa ukunta haddaan cibta waa iska kartaa oo xasaasiyadda ku qabto inta kale isku darsan kartaa culeys ma leh mafahantaan asxaabe saas waa marka insha allah bahashan garaacitaan irabtaa maashaallah si fiican daa u garaacidaan ku iyadana waxay kugu soo bixaysa ti qurux badanay kugu soo bixaysaa marka insha allah markaa wax yar joogo waan soo garaacaya garaacitaanka waa idinka jaraa insha allah isla socod wanaagsan hay asxaabi hadda waa soo garaacaya insha allah waa kaasa saas u jijitamaysaa marka insha allah si fiican usoo garaaca markaa soo garaaca aan soo qasaan idin tusaa insha allah hajiin garaaco ku fiican qumri waa soo garaacay asxaabi waadkanaan ujeediina umaleynaa maasha allah si fiican usoo garaacay si fiican iskii garaacay sheeg haduu sheeg hadduu bur ku saabsan yahay waa inaad si fiican iskiga dubtaa haddaad si fiican u garaacdid wallaahi beemidi sheegaya ilaa cabara garaacaydin waa xoogayga angeliya marka haddaa canjaar ah qasiis hadaa muufa waa inaad si fiican u garaacda haddaa <clears throat> waxaa la dhihi jiray aqasaysid sawaayad ama rooti ama wixii adiga markaas oo bur ka saabsan oo dhan waa inaad si iskaga xishtaa ama iskaga garaacdaa sheyga wuxuu kugu soo baxaa wax qurux badan oo kugu soo baxaa dhowtiye marka waxaa xooggaaga gelinin see kugu quruxnaanaya marka saas oo asxaabi saas le usoo garaacay wax saas weyn ma ahan fahanteen garaacitaanka canjeerada qofa aqoonin ma lahan marka saas oo walaalaheyga dabiyaa kusoo daraayaa muufada caadiga saas loo goynayo ma aha muufadaan <coughs> biyo biyaa ka dhigayaa laalahada biyo ku daaq ilaa jileeceeda mala waxaa bibiyo camriyadan lagama rabo dhexdhexaada laga rabaa marka canjarada dubaysa camal maaragta saasaa laga rabaa insha allah canjarada dadaa jileec ka dhigta dadna adeegay ka dhigtaan dadba si ay u qastaan soomaa marka insha allah an dhexdhexaada u qastaa canjeero muufa laga dhigi lahaa maanka يا صف عملية بلاوة يا صحابي وكان أصحابي سلسل كسور جاء وجيدين ما شاء الله أيضا الأنسان وقصوا بحدة كالسك أرك واعي ما شاء الله هذا حنسوينا أنتي سوق ميري سوق سوق عسكر سوق عسو إن شاء الله إلى وحير وسوينا أنتي أنت سبحان ديار سنة مرقي لو عن لهاي مرقنا وإذن تسا إن شاء الله asxaabi inta digsigaa dabka soo saartay waxaan kusoo shubtay saliid yar ujeediin amalanaa saliidda siirtaan kusoo shubtay inta xufaystaa basalaan soo jarjartay basal gaduud iyo hilib hilib geel waaye ujeediin amalanaa marka intaasaan ka samey rabaa maraqa iyo barnaanku dari rabaa marka insha allah isla socod wanaagsan hadda waxaan ku darsanaynaa basashii aan kusoo darsanaynaa marka insha allah isla socod wanaagsan asxaabey gabara waxay tiri videoga abaayo ha nagu soo dheereynin noo soo gaagaa wax yaro le kasoo dhig marka abaayo ma gaabin kara videoga sababtoo ah wax wax in laga fahmo waa suna wax wax in laga fahmaa loo baahan yahay haddaad boobsiisku furo ama video wax aan kasoo dhigo waxba kama faa mana jirto cunto shan daqiiqo lagu karin karo ma jirtaa ukunta meyga waa laga yaabaa marka ukun keligeed karsanaysid waa laga yaabaa inaa shan daqiiqo lix daqiiqo karsid laakiin cunto dhamaystiran shan daqiiqo ma lagu karin karo ama dursiis micnaha macquul maahan marka wax inaan wax laga fahnaa meesha loo soo geliyo abaayo insha allah intii aad ka fahanto warkaasaa ka daawo insha allah videoga dhamaysto bilaaw ilaa dhammaad saa u fahanto wax un waa ka faa-iideysaa marka saas waa asxaabeya insha allah basasha intay noo soo gududanaysaa si warka midin ku asxaab waa kana basasha zaaid mugdugdinaayo ma fahanteen waxaa rabaa hilibkii ayada inaa carafteeda isku baxo ma fahanteen marka saas waaye markay isku shilmaan biyaan ku daraayaa kadib hilibkaan soo karinaa hilibka markaan kariyo kadib insha allah aan tusaayaa wixii qudaar oo aan ku daraayo saas waaye marka ila socda insha allah وصعب وانا اكسن ان شاء الله بس حواكم عندكم هكا شيرمت هذا حنصدر يوم عن أملانا biyo yaraa ku dareynaa si uu soo karo see bardhadana ugu soo karto waxyaar karitaan zaa'idka mara wahuufle soo siinaa kadib oodan qudaarta ku dardaraa markaas kadib aan si fiican u karinaa fahanteed micnaha carfis carfiska ka wadaa qudaarta ma fahanteed waxyaabaha carfis carfiska tuuntii kamsartii xawaajiya aan ku daraa مواعيدكم كبديناها وحير لاليق قصيرة إن شاء الله إي فلفل ير intaasoo ku daraa insha allah soo laabasho wanaagsan asxaabi haddana waxaan ku daraynaa xawaajiyaashii waan ku dardaraynaa insha allah hadlada inay ga jajabto ma rabo waxaan kusoo daraynaa waxaan ku bilaabeynaa filfishii filfil waaye intaa jeceshaa ku darso ani kuleelka ilmiheyga waaba jecel basbaas meeshaa nooga dar leed filfil nooga dar waxaan kaloo kusoo darayaa waxyaar oo xawaaji ah xawaajigna ka badinaaye xawaajiga halahaasan ku dara waa ujeediin xawaaji isku dardar waaye waxaan kaloo kusoo darayaa miid masala mid masaalaa kusoo daraa insha allah waxyaaran kusoo daraa isagana hadda waxaan kusoo darayaa tuuni kamsar yar insha allah hadda waxaan kusoo darayaa tuuni kamsar aan soo tuumay waxaan ku darayaa kabacdi cusbo insha allah badalka badinaaye cusbo badan ma rabo waxyar ku daraayaa xawaajiyaasha iyagaa dhadhanaan leh si darteeda waxyar ku daraayaa insha allah muxuu mhm, ku dhaha maraq kaaliska arag eh wuu kugu soo baxaa haddana waxyaraa sugeynaa kadib basali barbarooni kusoo dareynaa asxaabe isla socod wanaagsan asxaabe hadda diyaar waaye suganaya barbarooniga basasha gadaala ugu daraa inshaa allah ujeediina umaleynaa iyada dhan maasha allah kaaliskaana yaa carafteedana lagama sheekeyn karo ma fahanteen suugo macaan badan waa maasha allah suugo macaan badan walaa biyo dhan ku daraayo midna wax yar le dhibic ku siinaa biyo badan ku daraayo ka wadaayaa biyo waa ku daraa laakiin biyo badan ku daraaye insha allah saas waay asxaabtii burburayso markay soo karkarto kadib waan ka dejinaa toos ugu dejinaa birtaan soo saaraa insha allah isla socod wanaagsan asxaabi hadda birtaan dabka soo saartay birtaawada malaba wax lagu duwaa duwi rabaa duylaayadma inta waxaan ku haystaa saliid oo ujeediina malena saliid yaraan ku haystaa intana waxaa nooga diyaarsan muufadeni maasha allah waa taas aa noo soo faxday suga waa idin tusaayaa suga maartaas asxaabi oo soo faxday maasha allah sayda indhow leedahay maaragtay waa ujeediin hal mara qaandada dhex marinaa qaandadana kadubi rabaa makaante markaasa marka qaandadaas isu dhex marinaa kadib la dubaa insha allah kana waa ku babaxsan rabaa waa ku sumaysan rabaa isla socod wanaagsan insha allah sidan aan oo kulaatay waxaan ku shubaay muufadii bismillaah bismillah waxaa rabtid maarag sujugo waaye waxaa rabtid kudugo ana muufu waaweyn madubira muufu yaryaraa dubira intaan dee muufu waaweyn madubirabi yaryariisa ka dhigi insha allah si qurux noogu soo baxdo markaasaa intay hoos kusoo karaysaa sugeynaa insha allah daboolka canjeerada soo saarayaa isla socdonaas waa kaasaa daboolka canjeerada soo saare bas waxaa la rabaa inaa korka qalasho markaas kadib aan gedinaynaa dabkana saakaskiga dheereen gaabi dabka u dheereysid waxay kaa noqonaysa hoosna ka gubanaysaa korna maka qalalayso fahanteen asxaabe marka saas waa inshaa allah waaw waana soo qorashay didiina cuneyna waxaan kusoo daraya saliid yar madaarka suuga ku dubalo kartaa ujeediin see kusoo baxday maasha allahay kusoo baxday iyadan yaa fush fush iyadan wallahi maasha allah dolsho dolsho camreeta ay hadhoowta noqonayaan qudhaa iyadan aan jeelaah bajaf daarta qaleebkeeda duba daar saliid ku duba saa jeceshahay saa jeceshaa udhigo kilaheeda warkaa sasi dhowso mujadi asxaabi waa halkaasa maasha allah saasay kusoo baxday oo jeediin aan weel intii noo yaalo dananaa insha allah haddana waa kusoo shubanaynaa insha allah ilaa saddex xaba afar xaba idinka tusaaya kadib waana soo dhameysanaayaa markaas asxaabi haddana noo soo qalashay waaw sidii noogu soo baxday maasha allah gaduudkaaba iska arag darkaan he hoos noogu shooninkaan de saliid inka badinooyey waa ujeedin saliid waxyara ka dhigooy ah daarabtid soog ku dubasay calafka u soo baxdo hadaa sooga jeceshahay an hadda ciyaalka badanaa soog ma jeclo marka saas darteeda ugu dubayaa markaasa halkii kale saasayna kusoo baxday oo eh, jeedin koray hoos maasha allah gaduudka la iska arey kusoo baxday haddana waxaan kusoo shubaynaa halkii saddexaad kor kasoo qalalayso masocod wanaagsan asxaabe janalka janalkiina waaye insha allah hadday igu daasheenna waa idin garaala gelinayaa inay igu cajistiin maraw ma fahanteen asxaabe hadan xabadan sidii yeelayaa waakaas asaana kusoo dhamaynaa insha allah markaas soo diyaariya isla arkeenaa isla socdonaas hees xaa waa kana maasha allah ya ya adabteeshinkeeni waa kana maanta dhan aan sameynaynay ya aan ku daalnay waa kaasa muufadeenay waa ujeediina umaleynaa maasha allah kaamirada gacanta ku haayaa miriq miriqada idinka dhahda ama idinka dhaqdhaqaado ama idinka dhaqdhaqaaqdo karaali naqda waa kaasa hay muufadeenay maasha allah sugayaa idin tusaaya ilaa hoos waa kaasa asxaabeega sheekeys hee maleh iyada dhan saasay iskugu wada ekaatay quruxdeeda iyo carafteeda iyo jileeceedana wax laga sheekeyn karo ilaahay unt ma ahan faanteen waa kaasa ujeediina umalaynaa see u jilicsan tahay iyada dhan kaaliska aragaan ku dheh yaa mawfo kale uma baahanaysan haddaa beratidan ku dheh mawfada caadigana waa ku jirtaa oo ka fiirsan kartiin haddaa u baahan oo birta caadiga lagu dubaayo mafahanteen birta muufada lagu dubaayo maraqeenina waa kaasa maasha allah maraq yaroo rasiine oo macaan yaatan maraq biyo uma baahno aaday u jilicsan tahay maraq micnaha oo biyo ah eh uma baahno maraq adagaa lagu cuni karaa ayadaaba jilicsanba soo waa kaasa asxaabay insha allah ka faa-iideysa wacan intii taqaana way taqaanaa intaa aqoona ka faa insha allah janaalkaad waa ku cusubtahay subscribe saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walba cusub oo aan soo gelsho hadduu ilaahay idmo laag saar koomanta qurux badan oo sanoo reeb asxaabta hore noola joogtana hee koomantigi iyo laagta ma aragtee naga soo dhisay insha allah ilaah idin barakee dhammaantiin waa idin jecla asxaabee yaa kulan dambe oo xiisa leh insha allah soo dhadhawaada dhammaantiin gacmo furan qalbi saafi ah waa idin wada jeclahay ilaah idin dhiirigeliyo sida wacanoo mar walba iisoo dhiirigelineysaan waa ku mahadsantiin waa idinka mahad celinaya waa walaashiin farxiyo nuur iyo mar kale insha allah video cusub intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bay bay